तर बारावीत असताना एस पी कॉलेज ते स्वारगेट आम्ही लिफ्टने जायचो नाहीतर कधी कधी आम्हाला सोडायचा आमचा मित्र सिद्धार्थ दळवी तर नेहमीप्रमाणे आम्ही त्याच्या स्प्लेंडरवर बसलो आणि आम्ही तिघ जण सी निघालो आणि जसा दुसरा सिग्नलला आलो आम्हाला पोलिसांनी धरला त्या सिद्ध्याला पोलिसांनी धरताच काय झालं माहिती नाही त्याने डायरेक्ट स्वतःचं पोट धरलं आणि मोठ्या मोठ्याने रडायला लागला अयो ग ग ग ग ग ग ग रे पोट दुखतंय हो माझं लय पोट दुखतंय अयो अहो सर मुतखडा झालाय मला मुतखडा झालाय <laughs> म्हणजे आम्हाला समजतच नव्हतं की आता काय करायचं एकतर या पोलिसांनी आम्हाला धरलेलं आणि दुसरीकडं हा भलतंच नाटक करतोय मी हळूच गेलो म्हटलं अरे सिद्ध्या आता बस कर जास्त रडू नको ते बळच अजून पोलीस लई मारेल पण हा भाऊ काय शांतच होईना आणि दुसरीकडे इथं पोलीस वामनचं भलतच जेव्हा त्यांना समजलं की आम्ही सायन्सचे स्टुडंट्स आहोत तर त्यांनी पहिला प्रश्न आम्हाला विचारला म्हणजे पायथागोरस थिएरम सांगा आणि निघून जावा आता या तिघांमध्ये हुशार मीच होतो तर कसा बसा आम्ही पायथागोरस थेरम सांगितला त्या सिद्ध्याला परत गाडीवर बसवलं आणि धक्का मारत मारत आम्ही पुढे निघालो म्हणजे जीवनात पहिल्यांदा पायथोगरस थिअरमचा उपयोग झाला असेल त्यानंतर आजपर्यंत कधीच या थिअरमचा मला उपयोग झालेला नाही तर हा होता आमच्या कॉलेजचा एक किस्सा